сен енді маған оралмайсың мен енді саған оралмаймын сүйіктім ол кездегідей бола алмайсың ол кездегідей бола алмаймын ұмытқа ол күндер қайта орала ай мен күн бірге бола жанымды бекер жаралама жылатпа қалайша сезім жылатпасын жақында емес жырақтасын жанымда жоқсың ұзақтасын бірақ қимаймын мен де қия алмаймын көне жүрекке жаралама жылата қалайша сезім жылатпасын жақында емес жырақтасын жанымда жоқсың ұзақтасың бірақ оралама ай мен күн бірге бола жанымды бекер жаралама жылата қалайша сезім жылатпасын жақында емес жырақтасың жанымда жоқсың ұзақтасың бір yaralama Şıllar